Attack! чем на дома Не но снимался фон Не будь плохих ребята, но чокнуться на горло Не будь на узор драйв, мои Не осталось без честности, ничего святого Если бы не было жизнь, любви, давно пошел бы по пизде Институт, сияние, весь мир Огромный воздушный шарик, давно бы лопнул от трех людей Никого не жаль, но дай бог здоровья L'aide me toujours est supprimée